नानू चल खेलने चलें नहीं यार मेरा मन नहीं है मैं नहीं जा रहा खेलने अरे चलना पार्क में खेलेंगे मस्ती से खूब इंजॉय करेंगे एकदम चेल बाबा चेल oh, no. भाई मैंने तेरे से बोल दिया ना कि मुझे नहीं खेलना नहीं खेलना नहीं खेलना तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है नानू देख मैं तो यही करूँगा ठीक है जा जो करना है कर ले मैं नहीं जा रहा La la la la la la.